Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk yang berbeda agama Baik untuk sahabat-sahabatku yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri Salam pemula dari pemalu Abang Studoete yang berada di kota Jakarta Yuk, uh, mari kita uh, malam ini kita akan bahas nih bahas sharing-sharing-sharing aja berbagi ilmu atau berbagi pengalaman Berdasarkan pengalaman saya pribadi dan pengalaman sahabat-sahabat saya yang telah senior dari saya dan eh, sahabat saya bertanya juga ada yang bertanya apakah konten yang campuran bisa dimonet jawabannya jawabannya kasih tahu nggak ya kasih tahu nggak ya ya jawabannya panjang ya panjang lebar bisa bisa dimonet contohnya ya konten-konten saya konten saya konten amuradul ya konten studio itu itu amuradul ada vlog motovlog ada musik ya ada hewan peliharaan ada tanaman hias macem-macem ya saya amuradul ya tapi bisa itu bisa di monet tapi kalau lebih bagusnya lagi lebih ininya lagi kan kita bisa lihat tuh ya di YT e tuh Eh, konten-konten uh, apa aja yang paling banyak ditonton. Jadi ya baru baru bisa di situ kita pilih ya salah satu konten kita difokusin bisa itu biar lebih majunya lebih cepat ya bisa ya. Apa mau khusus konten musik bisa, apa mau konten memancing bisa, apa memasak bisa. Intinya seperti itu ya. Jadi konten campuran eh, itu bisa dimonet ya Yuk, untuk pemula, untuk yang mau bikin konten, konten semangat, semangat, semangat, semangat ya. Untuk pemula, konten apapun bisa ya, tidak apa-apa ya. Udah upload, upload, upload yang sudah bisa bikin apa sudah bisa edit ya edit video. Kalau yang nggak bisa langsung upload saja. Yang penting tetap kita jaga silaturahmi baik ke senior senior ataupun kawan baru ataupun kawan lama ya. Kuncinya itu ya bersilaturahmi ya. Mau video video itu mau diedit apa enggak eh, tidak ada tidak jadi masalah yang penting bila bersilaturahmi ya kalau yang sudah bisa lap-lap ya kejar-kejar jam tayangnya untuk yang mau, mau mendekati monet kejar-kejar ya kejar subscribe-nya dan JT-nya yang untuk yang sedang mencari dolar 10 dolar yuk kejar semangat semangat ya putar-putar sendiri aja pakai akun yang lain tuh bisa tuh ya untuk yang sudah memiliki pin Google AdSense lebih semangat upload video, upload video, upload video, tetap bersilaturahmi, kunjungi channel-channel pemula, baik pun channel senior-senior kita. Yuk, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses selalu, Studio Toy. Terima kasih.